好，咁日目标就系搵到钻石，希望啦。而家半格我咪要煮熟咗先得噶？好似要煮熟咗先得喎。系，擦 w h a t the hell？ 誒，啲石好啊，但係一嚿鐵都未有喎，怎麼辦？喂！ 咁啦，一杯就。我唔好，我冇事，應該，我估可能。嗯，OK。 Oj, ja. Então. Olha. Ai. Xiii. 嗯嗯嗯嗯，尴尬啦。嗯，我听到有声，但系，嗯。 Oh, Oh, Oj, blablabla. Oj, blablabla. Um, um, Ehm... Ehm... Ehm... Oj, blablabla. What? Um, um, Um, wait, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope. Why? Why? Why? Why? Uh... OK，得冇事。我啦啦啦啦啦！ 喂喂喂，冇冇冇冇冇冇冇冇冇冇冇冇冇啊冇冇冇冇冇冇冇冇冇啊冇啊冇啊冇啊冇冇冇！我，shit！啊，怎么办呢？咩都冇喎，而家。 Um. See. Ah, wonder. Wonder. Wonder. Wonder. 冇事冇事冇事，都揾到大部分，系冇一条裤啫，都得喎。点解？阿到，哎呀，哇！立立立立立啦啦，bro，唔可以咁噶噃。 见到你噶，咦？头先唔系有啊？喺度咩？跌咗落街？哦，钻石，但系，ok，保证咗安全先。喂，嗯。 喂三粒非常好